Thank you. 有人。三二一，懒得讨好不撒娇，讨厌无聊怕唠叨，脾气很糟，胃口却好。Hey hey hey！o Three。 I love，嗯啊哒哒嗯啊哼，我的心哦，嗯啊哒啊哒嗯啊么啊么嗯。One two three, they call me. Pepsi, Yubachi, Zepte, Jason. Once again, we got it. 虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモー噂の d r e a m i 忘れないで要把自己放进冰箱，待上一天没人阻挡。我来帮你试杯，试杯，试杯，试杯，感受凉爽。就是现在，我没事时候放大招了。 一刻吧，功成名就。 笑笑。你你好，你说很高兴我能够遇见你。 想要躲在你的旁边，亲吻可不可？